azizlar assalomu alaykum mana bahor ham boshlandi xudoga ming qatri shukur mana navro'z bayramlayam boshlanib ketyapti bu uyg'onish davri hisoblanadi hamma tomonlama qadimiy vaqtlardan bilishadiki shu vaqtda uyg'onish vaqtida bizani organizmimiz ham o'zgaradi bizani organizmimiz moslashadi o'zgarishlar moslashish nimadan iborat vitaminlar kamayadi ba'zi minerallar kamayadi biologik faol moddalar kamayadi shuni biz azaldan bilamizki sumalak degan jarayon hamma joyda hozir mana o'zbekistonimizda hamma joyda sumalak qilishyapti tarqatishyapti bular hammasi bizani an'analarimiz sumalak orqali sumalakda judayam ko'p vitaminlar bor minerallar bor biologik faol moddalar bor sumalak shu vaqtda judayam foydali narsa shuning uchun bizni odamlarimiz xalqimiz shunga ko'p yillardan beri rioya qilishyapti bu butun xalq bayram ketyapti ya'ni navruz bayrami man o'zbekiston valeologlarni assotsiatsiyasi nomidan sizlarni tabriklamoqchiman navro'z bayrami bilan bu bayram antiqa bayram bu bayram go'zal bayram mana havoga qaranglar odamlarni kayfiyatiga qarab tursak hammani kayfiyati a'lo darajasida valeologiya sizlar yaxshi bilasizlar bu salomatlik to'g'risida fan deyarli yaqinda unga ham bir o'n besh yigirma yil bo'ldi o'zbekistonga kirib keldi mana shuni biz yo'lga qo'yib amaliyotga tatbiq qilyapmiz shuning uchun valeologlarni asosiy shiori har bir inson o'z sog'lig'iga mas'ul bo'lishi kerak mana shu shiorni xalqimiz unutmasin har bitta inson sog' bo'lib sifatli yashasin yaxshi kayfiyatda yashasin shuning uchun yana bir marotaba sizlarni assotsiatsiya o'zbekiston voleybol kuni assotsiatsiyasi nomidan tabriklab sizlarga sihat salomatlik tilayman и har bittalaringizda ichki dunyolaringiz yaxshi bo'lib tinch bo'lib xursandchilik bilan yashab sog' salomat yursangizlar bu katta ne'mat xudo bergan ne'mati shuning uchun shuni biz qo'llaylik hammamiz man o'ylaymanki bizani tashkilotimiz butun xalqqa ko'pgina ma'lumot beradi to'g'ri ovqatlanish to'g'risida sog'lom turmush tarzini shakllantirishi bo'yicha qanday shakllantirish kerak jismoniy salomatlik to'g'risida stressga qarshi dasturlarni beramiz mana shularni hammasini biz hayotga tadbiq qilib xalqimizga yetkazmoqchimiz omon bo'linglar sog' salomat yuringlar hamisha sizlarga navro'z bayrami muborak bo'lsin